Hola amigos ¿cómo YouTube. Vamos el nivel 3 de Fancy Pants. Wow. Sí, Q. Q. Siempre le dicen Q.

ya volví. Lo que pasa es que se volvió, ¿Por qué se cayó la araña? Porque la pisé cuando estaba en la puntita del piso. Entonces se cayó y cuando fue la ventana de vino la araña y la remota. Así que vamos a ¡Wow! Suena como un pedo. No, no. Otra, otra vez pasa lo mismo. Lo bueno es que ya no hay más files. ¿A dónde van a salir, buena manita? A donde vos nos invites, ponele, dijo Natalia. Bien. Bien. Bien. Super salto y paz, Y Y A la gorra. está acá está

así, ¿viste? No se tan para puta, aquí con el que imagínate los tacos para hacer que no, bueno, no soy Chao.